村上選手、やっぱり伸びてますね、まあ、第1試合見てて、すごく新日本らしい試合してるなと思ったし、まあ、今、文の湘南やりましたけどね、まあ、だんだん前に前へ出ようとするっていうのは、まあ、そういう気持ちは正直伝わりましたね。 まあいろんな体力とか体力不足とかそういうものはまだ仕方ないかもしれないですけど、まあ、そういうものを借りつ無謀にもやっぱどんどん前に出ようとするっていうのがやっぱ若い選手に強化できるな新日本プロレスは安泰なのはこういう底辺がしっかり育ってきてるからっていうのを感じる試合だったかなと。当時試合やって 感じるものは全くなければそこでも潰しちゃってもいいのかなと思いましたのでそうはさせない気持ちっていうのは正直に伝わってきましたね。まあ、なんとですか。まあ、まあ、次あのバイオスゲートのタッ やっぱ新日本の若い選手の底力というかね、その本当の強さってものをやっぱり他団体の選手に見せてあげる上で決して僕は僕のパートナーな抜擢でも何でもないと思いますそういうものを、まあ、彼が兼ね備えてるからこういうカードも会社が組んだんでしょうしね思いっきりその海援隊の選手ですからどう十分見せてあげてで彼の手でね勝利使えば つかめればいいんじゃないですか、やっててね歯がよければ歯がよかったらもうそこで潰しちゃおうかなと思ったけどそうはさせないやっぱり気迫とかそういうものを感じたし、ええ、まあいい汗かいたかなって感じですねそういう意味では以上ですまたしても偉大な先輩永田裕二を超えることはできなかったけどたくさんシングルして 今回もライオンズゲートで組ませていただくねそこで絶対金星上げてもっともっと上行ってやるこんな悔しい形で終われないもっともっと食らいついてもっともっと上に行って絶対チャンピオンになってやるんだ